Hammaga salom. Bugun zilzila nima sababdan bo'lishini qisqacha o'rganib olamiz. Birinchi navbatda yer qatlamlari, ya'ni qavatlari bilan tanishib olamiz. Demak, yer sayyorasini birinchi qatlami litosfera, ikkinchisi eng yuqori mantiya qatlami, uchinchisi mantiya, to'rtinchisi tashqi yadro, beshinchisi ichki yadrolardan iborat ekan. Yer qimirlashi esa yer postida yoki mantiyaning yuqori qismida to'satdan siljish, sinish yoki o'pirilish ro'y berishi oqibatida vujudga keladigan va to'lqinsimon tebranishlar tarzida uzoqlarga tarqalayotgan yer osti silkinishlari va tebranishlari. Sababiga ko'ra tektonik, vulqoniy va o'pirilish zilzilalariga bo'linadi. Yer postining har xil qurligida tabiiy kuchlar ta'sirida sodir bo'ladigan silkinishlar tektonik zilzilalar deyiladi. Ular yer qa'rida harakat va jarayonlarning mahsuli bo'lib bu jarayonlarning kinetik quvvat tarzida birdan sarflanishi oqibatida yuz beradigan voqea vulqoniy va o'pirilish zilzilalari tabiatda juda kam sodir bo'ladi ular kuchli jihatdan tektonik zilzilalarning eng kuchsizi bilan tenglashadi yer sharida sodir bo'ladigan zilzilalar soni yil davomida bir necha yuz mingga yetishi mumkin shulardan aksariyat ko'pchilik qismi seysmograflargina sezadigan kuchsiz zilzilalar bo'lib odamlar sezadiganlari bir necha mingga yetadi xalq xo'jaligiga zarar yetkazadigan zilzilalar esa bir necha o'ndan bir necha yuzgacha bo'lishi mumkin mumkin bir yil davomida sodir bo'lgan hamma zilzilalar natijasida taxminan 0,510 joul kinetik quvvat ajralib chiqadi bu quvvat miqdori juda katta bo'lishiga qaramay yer qa'rida sodir bo'ladigan jarayonlardan ajralib chiqadigan umumiy quvvatning 0,5 foizinigina tashkil etadi yer silkinish kuchiga qarab shartli ravishda quyidagi holatlar kuzatiladi 1 balli silkinishda sezilarsiz faqatgina seysmik asboblar qayd 2 ballik silkinishda Juda kuchsiz, uy ichida o'tirgan ba'zi odamlar sezishi mumkin. Deraza oynalari titraydi. 3 ballik. Kuchsiz, ko'pchilik odamlar sezmaydi. Ochiq joyda tinch o'tirgan odam sezishi mumkin. Osilgan jismlar asta-sekin tebranadi. 4 ballik. O'rtacha sezilarli, ochiq joyda bino ichida turgan odamlar sezadi. Uy devorlari qisirlaydi. Ro'zg'or anjomlari titraydi. osilgan jismlar tebranadi 5 ballik ancha kuchli hamma sezadi uyqudagi odam uyg'onadi ba'zi odamlar hovliga yugurib chiqadi idishlardagi suyuqlik chayqalib to'kiladi osilgan uy jihozlari qattiq tebranadi 6 ballik kuchli hamma sezadi uyqudagi odam uyg'onadi ko'pchilik odamlar hovliga yugurib chiqadi uy hayvonlari betoqat bo'ladi ba'zi hollarda kitob javonidagi kitoblar ro'zg'or buyumlari javonidagi idishlar ajralib tushadi 7 ballik juda kuchli ko'pchilik odamlar odamlar qo'rquv bosadi ko'chaga yugurib chiqadi avtomobil haydovchilari harakat vaqtida ham sezadi uy devorlarida katta katta yoriqlar paydo bo'ladi Hovuzlardagi suv chayqaladi va loyihalanadi. 8 balli kemiruvchi xom g'ishtdan qurilgan imoratlar butunlay vayronaga aylanadi. Ancha pishiq qilib qurilgan imoratlardan ham yoriqlar paydo bo'ladi. Uy tepasidagi mo'rilar yiqiladi. Ba'zi daraxtlar butun tanasi bilan yiqiladi, sinadi. Tog'lik joylarda qulash, surilish hodisalari yuz beradi. 9 ballik zilzilada esa vayron qiluvchi yer qimirlashiga bardosh beradigan qilib qurilgan imorat va inshootlar ham qattiq shikastlanadi. oddiy imoratlar butunlay vayron bo'ladi yer yuziga yoriqlar paydo bo'ladi yer osti suvlari sizib chiqishi mumkin 10 ballik zilzilada esa yakson qiluvchi hamma imoratlar yakson bo'ladi temir yo'l izlari to'qinsimon shaklga kelib bir tomonga qarab egilib qoladi yer osti kommunal quvurlari uzilib ketadi cho'kish hodisalari yuz beradi suv havzalari to'lqinlanib qirg'oqqa uriladi qoyali yonbag'irlarda katta surilish hodisalari paydo bo'ladi 11 ballik zilzilada fojiali hamma imoratlar deyarli vayron bo'ladi to'g'onlar yorilib ketadi temir yo'llar butunlay ishdan chiqadi yerning ustki qismida katta katta yoriqlar paydo bo'ladi yer ostida balchiqlar ko'tarilib chiqadi surilish qulash hodisalariga nihoyasiga yetadi 12 ballik zilzila o'ta fojiali yerning ustki qismida katta o'zgarishlar yuz beradi hamma imoratlar butunlay vayron bo'ladi daryolarning o'zani o'zgarib sharsharalar paydo bo'ladi tabiiy to'g'onlar vujudga keladi 1960 yil 22 mayda janubiy amerika qit'asida chilida sodir bo'lgan zilzila hozirgi o'lchalingan eng katta zilzila hisoblanadi chilidagi zilziladan keyin sodir bo'lgan tsunami tinch okeanini tez surat bilan o'sib jiddiy hayot va mulk yo'qotishlarga olib kelgan chilidagi bu zilzila 9.5 ballik edi toshkent zilzilasi haqida ham ko'pchilik eshitgandir agar bu haqida gapiradigan bo'lsak 1966 yil 20 aprel soat 5 dan 22 minut 52 sekund o'tganda toshkentda qattiq yer qimirlashi ro'y berdi Zilziladan avval kuchli portlashdagi kabi tovush eshitilib, shahar chekkasida shafaq ko'rindi. Ilmiy tekshiruvlarning natijalariga ko'ra, shafaqning kelib chiqishiga sabab yer ostida yig'ilgan tektonik kuchlanishning yer yuzasiga chiqishi vaqtida elektr energiyasiga aylanishidir. Zilzila o'chog'i 5-10 kilometr chuqurlikda joylashgan. Zilzila energiyasi 1014 joulga yaqin. epitsentr uning kuchi 8 ballga yetgan. Zilzila o'chog'i cho'ziqroq shaklda bo'lib, shimoli g'arbdan janubi sharqqa yo'nalgan. Zilzila natijasida atrofga seismik to'lqinlarning so'nib borishi natijasida 8-7-6 balli maydonlar ajratilgan. Yerning 2-3 Gz chastotada tebranishi 10-12 daqiqa davom etdi. 9-maydan 10-maygacha o'tar kechasi 24 may va 5 iyunda kuchli 6-7 ball silkinishlar takrorlangan. Zilzila natijasida 2 million metr kvadratdan ziyod turar joy, 236 ma'naviy ma'muriy bino, 700 ga yaqin savdo va umumiy ovqatlanish shoxobchalari, 26 kommunal xo'jalik korxonasi, 180 ga yaqin o'quv yurti, 8000 o'rinli maktablar, 36 madaniy maishiy muassasa, 185 tibbiyot va 245 sanoat korxonasi binolari zarar ko'rdi 78 ming oila yoki 300 ming kishi boshpanasiz qoldi qurbonlar bo'ldi asosiy tebranish 1966-68 yillar mobaynida bir qancha aftershoklar bilan davom etdi markaziy seysmik stansiya birinchi kuchli zarbadan so'ng silkinishlarning 2500 dan ortiq takrorlangani qayd qilindi turkiyada 6 fevral dushanba kuni Marashda sodir bo'lgan 7.7 va 7.6 balli zilzilalar butun turkiyaga chuqur ta'sir qildi zilzila malatiya Shanlıurfa, diarbakir va Gaziantep kabi atrofdagi ko'plab shaharlarga sezildi